obadde okimanyi nti rema yeyerusa bulijjo <laughs> biibino bizuuse yalabiddwako bwato bwe yabadde mu kivvulu ekimu omu ku bannamawulire abakukutivu gesigenda kwatuukiriza linnya bwatyo yasobodde omukuba ekifaananyi yenna yenna bwe yamaze n'akuba amagulu wabula ng'amagulu gano galaga maddugavu nnyo okusinga ku mubiri ku bitundu bye eby'omubiri ebisigadde kino kirese abalabi bangi n'abawagizi ba rema nga beewuunya nga bagamba bulijjo ono kalasiiye omwana bwati yagenze maaso n'atayifinga ng'agamba nti uganda fulaga e, ebadde very well represented oluvannyuma lw'okubeera nga rema waggulu mweru wansi muddugavu nabwekityo abanki abantu abagoberezi bono kino ebifaananyi ngenda bbiteekayo mbibalekere mulabe nammwe mwesalirewo mugambe nti ddala ddala ddala zino kalazize balimba editingi oba kituufu kiri bwe kiti oba si bwe kiri bamuwayiriza oba tebamuwayiriza ye abange gwe yali amulabyeko bwati bwali oba si bwati balimba tebalimba ki ekigenda mu maaso kyekyo ekiri mu media industry ki ekiri mu music industry ono yeeyerusa oba teyeeyerusa waliyo agenda okuvaayo ayombe agambe nti mulimba munoonya mawulire obaki obaki n'ebirala n'ebirala zonna zonna comments tuzikkiriza tetuzinaako buzibu wabula ebifaananyi byebyo kwagamba nti nimba <clears throat> genda okebere agamba nti tolimba genda omwenonyezi wenonyeza omuyimbi munonye waali mutunuulire naawe ogambe nti kituufu balimba oba tebalimba naye nga njagala mbajjukize nti aba bangi basocialites bapublic figure abagezaako okukyusakyusa emibiri gyabwe okulabika nga bamakinga n'ekyo kyebali oba n'ekyo abawagizi baabwe kyebabasuubiramu nolwensonga eyo wali wafaayo n'agamba nti onalabika yeyerusa oba balimba teyeyerusa editing mwenna musobola okuba abatuufu naye nga eyo nze nga nze omu yensonga yange nange gyenkuwadde ebifaananyi biibyo obujulizi bwo bwebuli kwawakana twagala omunoonyeeko omulabe waali bwekinaaba kituufu bwekitaaba ekituufu gwanaatugamba onoosinziira ku ekyo okomentinga ono yasangiddwa mm, yabadde ava eitha yabadde ava ku stage oba nga agenda kuyimba kubanga yalabiddwako ngaakutte akazindalo era ngaerudda yabaddeko n'omu ku bayimbi banne omu ku basita banne omu ku abo abayimbi abakyala ngaalabika yabadde agenda ku stage kuyimba oba ku pafominga bifaananyi bipya si byadda n'olwensonga eyo jakukwebaza nnyo gwenna eyeekuumidde wano ku channel yaffe agenda mu maaso n'okugiraba n'agenda mu maaso n'okukomentinga n'okusubscribinga tubaagala nnyo tubaagalira ddala mubeere mulungi mwelaba